Quem chegar primeiro pega o amarelo ouro. O segundo, branco prata. O terceiro é o cinza que representa o bronze. Seis. envolve número 5. Vai de novo. Arruma a bola, arruma a bola. A bola não pode cair. Érica, a bola caiu. Vai, vai que dá, Érica, vai que dá, arruma a bola. Aí. Sete. Vai, vai, vai, socorre, vai, vai, vai, vai, vai, arruma uma bola, uma bola, uma bola. Vai pegar o prêmio, vai pegar o prêmio. O branco, o branco, prata, prata, prata, prata. Isso, dá o... Isso, boa.

Oh,